jauna, jera ondreok. Ba, egia esan da, Gabonak urbil ditugu, eta oain arte nik ez nuen ikusia Gabonetako ispiritu hori, maten du azkenean gai honetaz eh, emango dala, baina bai ikusten dut, eh, benetabarriro bata besteari kritika egiten dugula, kritika legitimoa, batxutan kareko bat eta beste batean ondarreko bat eh, ematen dugu. Eta hemen azaldu nahi dut, lehenengo diskursoko lehenengo zati honetan, atzo eh, eskuntzako batzordean eh, ministro jaunarekin komentatu genuena. Estatu itun bat, eta hau ni horrela ditzen diot, ez eh, pakto nazional, baizik estatu itun batek, Eskatzen duen lehenengo gauza da, diagnostiko bat. Hau da, e, espagatoz bat egiten dugun diagnostikorekin, zail zamarra izango dugu, ba, norabide bera hartzea, e, dugun helburuak lortzeko. Hore, nengo esan batxateke diagnostiko hori eta ikusia diagnostiko horrekin e, bat gatoz. Egia da eta txalogarria da azken bola honetan, azken legan honetan, Eh, alderdiko, eh, ba, barrakatu gobernuko alderdiak bine eta berriro datorki gula itun batekin eta bestekin, eta izkaintzeko da, eta eskartzeko da, benetan horrela sinisten dutelako, ezpada hori sentitzen dutelako bereziki kongresuan horrelako haulezi parlamentario bat edo, bezik eta ikusten dutelako, ba, bai universitatea kasuanetan eta beste kasuetan, beste gai batzuk aurrera emateko, beharrezkoa da, alik eta agien badostasuna hori lortzea. Guk aurkezturiko e, eh, e, eh, karpenetan, bai ikusten genuen, gau, ituna agertzen den bezala, e, eh, neko da, ez du gehiegi esaten. Eta horregatik, ba, bueno, ba, gure ekarpenekin, ba, osatu nahi genuen, ba, zuzen, e, pepek e, aurkezten zuenarekin, ez? Eta horregatik, ba, esaten genuen, zi importantzia dauka finanziazioa. Eta horrela esan zuen gainean, ministro berak, ez? Hau da, itunak importanteak dira, baina itunekin batera, etorri bar dute ere, finantziaketarako beste itun batzuk. Eta finantzia hori gabe, ba, ez, ez guaz inora jungo, ez? Eta gu kasu honetan ez ingenuen genuen, zi importantzia daukan, ja, bi, mila eta amarrean planteatu zen, e, kasu honetan, ba, piben euneko bira eh, iristea, ez? E, momentu honetan ez dalako iristen, ez? Beste egitekan, bai esaten ingenuen, ba, zi importantzia daukan, e, irakasleen eta ikartzeien estatutu bat. Eta estatutu horrek, beste, e, besteak beste, hartu beharko zuen, zientifiko gazteak landbidratzea, irakasleen eta ikartzeien egonkortasuna bere karreran ere ziurtatzea, eta genero berdintasunen aldeko mekanismoak ere. Beste bigarren puntua zen, evoluazioaren eta akreditazioaren reforma bat. Eta erreforma honek errespetatuko ditu, irakaste eta ikerketa helburuen anistasuna baita, oso importantia dana, unibertsitateen eh, autonomia. Hirugarren punto bat hitz egiten zuen gobernantzari buruz. Hau da, gobernantza erreforma bat eskatzen du. Eta erreforma horrek jaso behar du argi eta garbi komunitatearen parte hartzea. Ordodi irakasleak, daude ikasleak, daude sindikatuak eta daude ere unibertsitateko beste zerbitzutako eh, pertsonalak. Esaten genuenen, izanik zerbitzu publiko bat, zinportantzian dauka ere, barruko zinkanpoko interes korporatiboetatik babestea. Baita esaten genuen gestioaren garentasuna bermatuko beharko du, eta gizarteen aurrean emaitzen berri ematen duena. Eta gero oso importantea azana. Osea, unibertsitatean sartzea izan behar du eskubide unibertsala. Horrek eskatzen du tasak murriztea, eta bekak handi gutxe, Hau da, zarantzeri gabe, eh, puntuetariko importante bat. Eta beste etikan, behar adina irakasleak ere edukitzea. Gero komentatuko dut, bigarren partian, bazken ba, urte hauetan, ze muristeketak eman diran ere, irakasleen zenbakitan. Baina importantea da ere, aldoetikan, aukera eman langileen semelebei unistatean ikastea, hori oso importantea da, azken urte hauetan hori ez dalako ematen, eta beste adetikan ere mantentzea eta onditzea horrela berrezko aldin bada ikasleen kopuru, irakasleen kopurua. Mila ezker.